Man salla alaiya salatan siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asrara Allah kirimkan sepuluh kebaikan kebaikan kebaikan khuttat anhu asara sayiat ditutupi sepuluh silap dosa dan kesalahan warufi'at lahu asara darajat dinaikkan sepuluh darajat tingkatan kemuliaan maka cara yang kedua untuk menolak bala, musibah, wabah, virus ini adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq yahdi ila bika siratul mustaqim boleh salawat munjiat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil ayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat boleh yang enggak hafal panjang Pak Ustaz gerak-gerakkan aja mulut yang penting ikhlas Inna salatakum ma'rudatun alaiya. Solawat kamu dari Bandung, dari Jawa Barat. Dibawa ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari Nabi mendapat kiriman solawat. Ini dari mana? Dari Bandung. Ini dari mana? Dari Jawa Barat. Ini dari mana? Dari Indonesia. Ini dari mana? Dari Nusantara. Maka Nabi memohonkan ampunan untuk kita semua insya Allah dijauhkan Allah dari malapetaka bencana musibah narkoba sabu-sabu utau lem kambing hmm. saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dia yang mendoakan kita yang doanya dikabulkan Allah yang doanya tidak ditolak Allah Allah jamin untuk dia wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda apapun yang kau minta akan kukabulkan ya Muhammad Allah kalau sudah berjanji Allah tidak ingkar janji innaka la tukhliful mi'ad doa kita ditolak Allah zikir kita belum tentu diterima Allah taubat kita masih menggantung antara langit dan bumi tidak ada yang mengaku dapat Lailatul Qadar belum tentu dapat haji mabrur tapi selawat pasti diterima Allah satu-satunya amal yang pasti diterima Allah adalah salat so Salawat. Kenapa? Karena salawat itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.